io solo se scedasse una mattina e mi dicesse che tu non mi vuoi più bene. Te giuro, amore mio, che chilla sarì all'ultimo giorno che sta vita mia, perché tu mi sei in rindo cuore. Tu sei il cuore mio, tu sei il respiro che mi fa campà, tu sei la forza che mi fa camminà, sei il pensiero che mi fa sospirà, sei ogni goccia di sangue ch'ama scorrere in vena. Sì, ogni cosa bella attorno a me, vicino a te, è sempre primavera. E tu sei ociora che voglio adorare.